ter المدرسين الأصليين معتمدين street متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين تتبعني باستمرار متابعني باستمرار على قناة كيميا كده مع خالص تحياتي متابعني باستمرار على قناة الدنيا كده مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم آه، طلبة الصف الأول الثانوي أهلا بيكم